Halo teman-teman, selamat pagi. Di vlog kali ini, saya kebagian tugas buat ngajakin mertua nih buat belanja kebutuhan sehari-hari. Nah biasanya istri saya yang ngajakin mertua, cuma karena dia lagi sibuk, dua anak yang berdua ini lagi enak badan, ya gantinya tinggalnya di ini di daerah pegunungan yang jauh kemana-mana supermarket jauh mobil juga jauh kereta juga nggak lewat bus juga jarang ada sih paling dalam satu jam cuma satu kali apa bulan 3 ya saya lupa lagi dia kena penyakit stroke nah sekarang malam beliau udah mulai sembuh dan mulai bisa jalan lagi Cuma ya itu setelah dia kena penyakit stroke dia udah gak bisa nyetir mobil lagi teman-teman saya udah dibalikin Miami, 寒いよ今日は風吹いて渡ろうかいい何あいらんやもういらんいらんいいよいいよばちゃんいらんいらんいいよいいよおばちゃんも行く <laughs> <laughs> いい こへたんうんここへいたたん当時本のかん東時坊のかここへいたたあのー、恐の博物館行った恐竜の博物館そうそうそうああで泊まるとこはこの間と割とあの同じとこで泊まっとたよあのカニ食べてた時のとこあそこでまた同じとこ泊まっとったよ 部屋がさ空いてなくてめっちゃ臭かった、dari dulu namanya kakek Sukamoto yang kakek Sugiono ini ラ行きたいじゃん行きたいよ本当に来年ぐらい行こうか来年ぐらいな、今年はもうなもう雪降るし危ないな危ないこの計画を立てようか Anda m e n ちょっと待って、待ってよ。うん <laughs> パイナップル、ハンガクル、同じか、パイナップル。ちょっと。 写真見がちょっと古そうに見えるの写真見がちょっと古そうに見えるのうんこんな AB がちょっとしなってなってるみたいな、うん、焼き芋の匂いしてるこっちか teman-teman tadi udah belanja di Park Salo sekarang katanya pengen diantar ke Bumi atau ke home center mau beli semen katanya Cuma kita Cukup Meri dulu nih nyari semen

nih teman-teman belanjanya banyak sekali nih Ish. lo kok itar aja jang. nak nak kamu tuh kuka jangan deh, dewa tuh kuka yo yo dah aja dah aja bu しょいやいやおばあちゃんいいよいいよ、うん、あそあそこに置いてあるよごめんないやいやいいよいいよいいよじいちゃん待っといてじゃあもう後ろで重たいでうん Oxi. うかいいよいいよもうよいしょお手ボールの上置いとくはいよいしょそんなことないよ。なん <laughs> だよ、もう。これな、あんないもうでも、そのまま。こんなんで悪けど。 いいのうん、本当にそこであんた、なんかなんかしても、の子。いいの本当に、いや、もう、子供らにあげるわ。あるよ、食べたそうそうそうそうそうそう。 <laughs> いやもう帰るわ。ご飯も食べてもらうわ。あいいよ。うまく でも、割と頭これ、火つけてあるのな。やね。あるんやって。まあ、またいつでもね。うん。じいちゃん、やね、また。うん。ばあちゃん。いいよ。うん。また、また、うん。 <laughs>

ibu mertua <laughs> sampai bilang arigato arigato berapa kali dia malah <laughs> cuma nganterin belanja doang apa ngapain sih oke okay, saya juga mau pulang ke rumah sampai jumpa lagi di vlog berikutnya ya bye bye